Thank you. Thanks for watching. මේමගේ කුයි රීවිය් බලන්න බයිටලන් චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කල තියාගන්න ඒකම් බෙල්ලයිගන්න එකත් කලික් කරන්න